безусловно, есть к вам... Я вот еще раз хочу озвучить. Вот вы все понимаете, что отчет – это лицо организации. Это и для доноров, и для нас. Вот и, и следующий конкурс, если у вас плохо сделано отчет, мы так прием секрет, просим вас черный список. Из нескольких документов, да, вот парадных показателей. Нет, нет, нет, нет. Вот я сейчас пойду, еще много времени займет по нескольким показателям, то, естественно, в постели будет отдана той организации, которая вовремя и хорошо сдает отчетность. Еще хочу сказать по срокам. Пожалуйста, не затягивайте с отчетами, потому что накапливается по 20-30 отчетов. Мы тоже люди, нам тоже хочется есть спать и как бы не только работать, поэтому, пожалуйста, постарайтесь отчеты сдавать вовремя, ну и, соответственно, все бухгалтера сами понимаете, что вот вы просто когда взяли отчет руки, вот представьте, что вам его надо проверить. И вот вы смотрите, вот я тут все понимаю, вот и человек, который будет проверять, ему все понятно, все есть документы. Ну, то есть как-то вот так, посерьезнее, потому что, честно говоря, очень отчеты, мало хороших, очень сложно проверять. Да, давайте, теперь у вас вопрос. Это я свои просьбы и пожелания. Вот у нас, например, по шифформе, да? Чуть-чуть э, да, дороже, она частный предприниматель. То есть есть не это а ну что и ИП, да, у него может, может не быть кассы. Да, сейчас же разрешается индивидуально. Счет у нее тоже нет. Во-первых, Что она вам ну, может? Ну, заявление, она подтверждение, да, да, вот этот распечаток и словом, что она находится, работу, может, без кассового аппарата. То есть она сама заявится, да? Да, да, да, чтобы это, да, да, это налоговое заявление. Заявку ну, о разрешении, наверное, работать без кассового, или как-то, вот, ну, уже ну, с налогом, ну, нет, ну, уже не, не, а бланк, кроме еще у нас есть, да, ну, бланк это и я тоже говорю, если все тоже сочетается. Бланк это тоже кассовый чек. Для приходного этого мало. Надо бланк бывает Или разрешение. Нет, если есть бланк, то без вилли, обязательно бланк. А можно вот, например, декорации, да, мы не знаем, какие декорации, какой материал нужно закупать, уже понятие. Если расходы в бюджете, у нас просто декорации, Это, потому что у на каждую финансовую будет, на каждую. Да, да, на каждую. У Я понять пока Ну, как-то стараетесь тоже минимизировать, чтобы там, например, в один счет там несколько видов деклараций, да. что счет, это платежное поручение, там вот и 10 э, в одну. Смотрите, как вам удобнее. Еще что-нибудь есть? Какие-то вопросы? Да, конечно. То есть вы не стесняйтесь, да, Я можно Подожди, да, конечно. С вами можно побрать? Конечно, да. Мы консультации все время оказывается очень жалко. Действительно хотите сказать. Звоните записывайте, потому что у меня всегда есть возможность ответить вот именно в тот момент, а когда я буду знать, что у меня вот там полчаса. А да, вот, да, 20, 65, 10. А еще скажите, пожалуйста, а если вы тут участвуете, меня сейчас мы вот работаем, включается, нет, нет, нет, это разрешено, да, даже отчетность выставила, Сейчас, еще секундочку, уже все расходятся. Давайте договоримся, когда мы следующее заседание проведем какие-то пожелания будут в тематике, в сроках? Это Никаких пожеланий. Поэтому тогда принимаем сами командирское решение, да, и будет объявление о том, когда следующий клуб бухгалтеров на сайте Гаранта и на сайте Минюст. В следующий раз мы будем приглашать, обычно приглашаем специалистов из налогового, из Минюста, из фонда социального, из пенсионки. Мы кого-нибудь нужно приглашать. Так, то есть у кого спасибо всем.